dia yang biasa-biasa jadi kayu tetapi apabila dia lepak ataupun dia tidur tukak dia maka jadi ular besar ngayak supaya ular kecil ular besar galaknya ular besar dia dia panjang dia, oh, dia tak erak nak nak jalan ataupun tak erak nak nak mengayak tapi hak ni ular besar cepatnya jalan, cepatnya ngayak support dengan ular kecil. Lebih takut lagi pas tu waktu malam pula. Gelak gelemat. Nampak hanya api duduk depan. Kau lebih takut lagi. Itulah Allah <clears throat> Allah Taala royak dari ayat lain la takhaf. Mu jangan takut. Itulah Nabi Musa mula reda hati dia, mula lega apabila Allah Ta'ala sendiri royak katanya mu jangan takut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر ۖ لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون <clears throat> فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي <clears throat> فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من ال في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين ayat 29 sampai 32 surah al-qasas selepas daripada nabi Musa duduk di Madian 10 tahun genap Allah alam kisah mertua dia tu mati ke ataupun masih hidup tak ada tersebut dalam tafsir katanya hak bapak mertua dia iaitu Nabi Shu'aib tapi setelah Musa menyempurnakan tempoh kerjanya itu dan mendapat izin berjalan dengan isterinya kembali ke Mesir ia melihat dalam perjalanannya itu api dari sebelah gunung Tursinah Ketika itu berkatalah ia kepada isterinya, berhentilah. Sesungguhnya aku ada melihat api. Semoga aku dapat membawakan kepada kamu sesuatu berita dari situ atau sepotong dari api itu. Sepun apa ni? Sepun sepotong nah dari api itu supaya kamu dapat berdiam sebab waktu tu waktu sejuk. Nabi Musa jalan waktu malam. Cuba kita gambar katanya, orang okay, apabila jalan di waktu malam musim sejuk pula. Cuba dia kena guna api. Pastu dia nampak api duduk di situ. Nampak api duduk nyala. Padahal tak ada terbakar apa-apa dah. Saja-saja api yang dia tengok. Nota kaki satu tiga satu-satu. Dalam perjalanan ini ke Mesir bersama-sama isterinya. Nabi Musa alaihi salam sampai berhampiran dengan gunung Tursina. Iaitunya di Senanjung Sinai. Pada suatu malam yang gelap gelita dan udaranya amat sejuk. Ini ha, biasa orang duduk di dalam keadaan sejuk, ia kena dia dengan api. Bila Nabi Musa kecek lagu tu rakyat kepada isterinya Jalan dua orang eh. Dia letak isteri dia di situ Dia pergi sore Maka tetap kala ia sampai ke tempat api itu Kedengaran Ia diseru dari tepi lembah yang sebelah kanan Bunyi sorong di tempat yang dilimpahi barakah ni bukit bu, atas bukit dak bawah bukit hak nabi Musa lepas badan ni dia kena duk naik bukit iaitu ya nya bukit tersinar juga tapi hak ni peristiwa yang berlaku di waktu malam di bawah bukit tuhan ayat katanya di tempat yang dilimpahi barakah dari arah pohon kayu yang ada di situ itulah yang Allah wallahu lah. Allah taala firman wattini wazaitun wa turisinin pokok-pokok tin pokok zaitun pokok-pokok tamar dan banyak pokok-pokok kayu yang ada di sekeliling bukit tursinah Bila Nabi Musa sapa di situ, dia bunyi, sorok. Panggilnya, "Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin." Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah Tuhan sekalian alam. Nota di bawah di sinilah Nabi Musa alaihi salam mula-mula menerima wahyu dengan tidak ada antara eh, di antara dia dengan Allah sebab itulah digelarkan kepada Nabi Musa ni kalimullah kalim artinya orang yang kecek dengan Allah doitrong malaikat Jibra'il tak waktu turun wahyu ketika lantik Nabi Musa menjadi rasul tapi Allah Ta'ala sendiri kecek dengan Musa yang Nabi Musa tengok pada waktu tu iaitu api tapi ia bunyi suara wahai Musa akulah Tuhan sekalian Allah dan mendapat penghormatan berkata-kata dengan Allah Ta'ala dengan tiada perantaraan di sinilah juga ia dikurniakan dengan beberapa mukjizat yang membuktikan kebenaran sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla Alhamdulillah Nabi Musa pun tak ada skor-skor katanya dia akan duduk di dalam peristiwa pasal itu. Tapi Allah Ta'ala takdir semua sebagai seorang rasul yang agung dalam kalangan Bani Israel. Apabila dia bertutur ataupun kecek dengan Allah Ta'ala duit rung. Allah pun besar kepada dia. Wa an alqi asat. dan sekarang campurkanlah tungkatmu ia pun mencampuknya setelah ia melihat tungkatnya menjadi seekor ular besar bergerak cepat tengkas seolah-olah seekor ular kecil berpalinglah dia melarikan diri dan tidak menoleh lagi maknanya tak paling tengok lagi sebab waktu tu Nabi Musa berasa kejuk dan berasa heye dengan benda yang ada di keliling dia so dia bunyi nama, dia bunyi suara Allah cerak-cerak dia bunyi sebab Quran sendiri royak inni anallahu rabbul alamin yang kedua tukar dia yang biasa-biasa jadi kayu tetapi apabila dia lepak ataupun dia tidur tukar dia maka jadi ular besar ngayak supaya ular kecil ular besar galaknya ular besar dia dia panjang dia oh dia tak erak nak nak jalan ataupun tak erak nak nak mengayak tapi hak ni ular besar cepatnya jalan cepatnya ngayak supaya dengan ular kecil lebih takut lagi lepas tu waktu malam pula gelak gelemak Nampak hanya api duduk depan. Kau lebih takut lagi. Itulah Allah. <clears throat> Allah Ta'ala raya. Dari ayat lain. La takhaf. Jangan takut. Itulah Nabi Musa. Mula reda hati dia. Mula lega. Apabila Allah Ta'ala sendiri. Raya katanya. Jangan takut. Lagi. Ya Musa aqbil wa la takhaf. Wahai Musa Datanglah kemari Dan janganlah engkau takut Sesungguhnya engkau dari orang-orang yang beroleh aman Alhamdulillah Ni tuha Jamin kepada Nabi Musa Goyak katanya Jangan takut sama sekali Dalam hal peristiwa ataupun keadaan Yang kamu duduk pada waktu malam ni Kalau kena kita Orang biasa lari perak tengok benda pelak pelat yang berlaku di hadapan kita bunyi suara orang kecek kita lah kita banding ni kita bunyi suara orang kecek waktu malam gelak gelemak benda hodok sekali dengan kita pelian sepap jadi gotu jadi gani oh tapi Nabi Musa Allah Ta'ala pilih siap dah sebab Allah Ta'ala wi ilham kepada mok dia lagi masa dia duduk, dalam dukung mok dia tu heroyak kepada mak dia aku akan jadikan budak ni seorang rasul itulah mak dia apa yakin katanya budak ni tidak akan mati dia akan besarnya sikit lagi yang akan memimpin Bani Israel di suatu masa dan bila kita perhati isi kandungan yang ada di dalam Quran pun kisah Nabi Musa lah yang paling panjang sekali sama ada ketika dia lahir dia dipelihara dalam istana Firaun dia besar mengikut dalam suratul qasas ni walaupun badan ni pula Nabi Musa kena hidup belawai dengan Firaun lama mana bukan sehari dua tapi peristiwa yang begitu panjang mukjizat-mukjizat yang berlaku ketika Nabi Musa berada di hadapan Firaun dan dalam suasana Mesir sehingga Firaun mati di dalam laut laut merah Bawa lepas pada tu pula Nabi Musa kena duduk Kecek ataupun kena duduk kum kumdule Bani Israel pula Ada setengah-setengah yang degil Yang tak seterimu ajaran Nabi Musa Jadi Allah tang ciwit Nabi Musa ni Adalah diuji oleh Allah Dengan pelbagai ujian Siapakah dia mati Ani, ha, bila kita tengok di dalam Quran se sebaik-baik dan se sesahih-sahih peristiwa yang Allah Taala royak di dalam Quran cuba kita gambar katanya rasul-rasul pun rasul hak lain macam itulah keadaan mereka kena duk jual kena duk goel dengan kaum mereka masya-Allah bukan sedikit so lagi usluk yadaka usluk orang Melayu kita panggil seluk usluk yadaka fi jaibik selukkanlah ni saya terjemuh pasal yang mudah-mudah dah seluklah tanganmu dalam poket saya dah berasa dah orang Melayu kita panggil seluk seluk seluk poket ambil daripada usluk salaka salaka usluk wallahu alam lah Hak kita hak tu saya berasa katanya boleh jadi ambil perkataan ini kali. Masukkanlah tanganmu melalui belahan dada bajumu. Nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tiada cacat. goliknya tubuh manusia ni kalau dia tapung putih katik, hitam katik orang tengok nak kelihat walaupun tubuh dia cuci dia mandi kanya sabun tapi dia petik ada putih hitam kok tu putih kok ni hitam orang berasa katanya cema tubuh orang tu tapi Allah Ta'ala raya hei Musa mu buat masuklah tangi dalam poket mu atau di sebelah dada mu bubuh-bubuh tangi dalam poket buat masuk supaya peluk diri mu sendiri nescaya keluarlah ia putih bersina-sina dengan tiada cacat yakni tangihnya putih bersina itu bukan kerana penyakit sopok tetapi sebagai mukjizat. Ha ni. Mukjizat. Nabi Musa pun kena turut perintah yang Allah Taala royak kepada dia pada waktu tu. Dan gapo? Kepiklah tanganmu di celah ketiakmu. Bagaimana? Ha, eh? Ambil tangi, kepik di bawah ketiak. Nah. Ketika merasa takut, nescaya hilanglah takutmu. Ya. Kita nak buat lah ni lagi mana? Kita nak ambil tangan kita tok bawa ketiak. Nak wi hilang ke takut teh. Wallahu alam. Hak ni Allah Taala wi khuf kepada Nabi Musa. Tapi kita zaman lah ni bagi kita takut. Tak tangan di bawah ketiak kita. Eh boleh kedak Ha? Ah? hilang tidak takut wallahu alam gapo lagi ia terjemuh Satu tiga, satu pak yakni semasa engkau merasa takut kerana melihat sesuatu yang mengerikan seperti ketika tungkatmu menjadi ular maka hendaklah engkau berpeluk tubuh dengan mengepikkan tanganmu di celah ketiakmu nescaya akan kuat semangatmu dan hilanglah perasaan takutmu Wallahu alam lah. Nak cit witia. Saya tak biasa temu lagi ni. Tak biasa baca lagi. Katanya orang apabila dia takut dia gerung ni. Cut yun dia pada waktu tu tu. Nak buat lagu mana nak jadi hilangnya. Apa? Ketakut dia. Tapi saya tengok. Ha ni rung nok ni. Rung nok. Saya tengok dalam klip orang atas pandok-pandok. Chow kau. Dia katanya bila kita sakit kepala pening kepala bet kadang-kadang rasa mari caplan dia suruh ambil tangan kita ni lagu ni lepas tu pergi apa dia panggil pusing-pusing di bawah telinga kita sini ni pusing gini neng nanti habis sakit kepala pening kepala saya pun terawak sungguh buat gini bila kita berasa pening Allah Ambil pak pusing. Kering, kering, kering, kering, kering, kering. Seminit. Weh, Masya Allah. Gila. Ini ha, cao kau ya, ayat katanya. Daripada bampah burut dia. Aja, aja, aja, aja. Dalam kalengi pok-pok dia. Tapi hak takut ni. Wallah alam. Orang okay, apabila dia, dia takut dia. Dia kocok hati. Tangan-tangan ketah. Pada waktu lagu mana? Pada waktu tu nak wihilai ketah, nak wihilai takut. Allah alam tu hari raya suruh ambil tangi tak di bawah tiak patut kepik jadi kuat Allah alam kita nak gi buat kesel ke tak tak kesel hak ni suruh kepada masing-masing lepas tu dengan sebab masa panjir eh? sekadar ni lah kita sambung semula ayat yang ke-32 Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh